काय दिलेला अभ्यास झाला का नाही आज यायला उशीर काय झाला शाळेत त्यात माझी काय चुकी नव्हती समोर रस्ता बोर्ड लिहिला कसला बोर्ड की समोर शाळा